Mheshimiwa Lema wanasema kwamba ni wakina Lema na chama chake walikuwa wanapigana namna ya kupambana na hali ya ufisadi katika nchi, uonevu, na wakati mwingine walikuwa wanajaribu kupigana kuona kwamba ah, kwa nini watu wanaweza kutumia rasilimali za umma kutafuna peke yake. APTL mlicham, mlichampion wakati ule wa mzozo na hata ufisadi uliokithiri katika taifa letu la Tanzania. Akaja Bwana Magufuli wakati ule akajaribu kuchukua hatua kadhaa. Labda watu wanasema ah, hivi Chadema wanataka nini? E, kwa nini linavyokuja swala la wao walivyozuiwa mikutano ya hadhara imekuwa ishu kubwa, lakini machinga kupigwa mabomu na kuzuiwa kutopigwa mabomu ah, wala haikuwa ishu tena. Labda huo ndio unaweza kuwa mchanganyo. Nataka nini? Labda watu ndio wanaweza kuuliza hivyo, Mheshimiwa Lema. Uh, ah, labda ndipo hatua kadhaa mlizichukua ambapo kwenye zilichukuliwa na Rais Magufuli. Hakuna mashaka kwamba vipo vitu vilionekana kwa macho miradi mikubwa ya maendeleo, ambapo ushahidi wa wazi kwamba hata Mama Samia ambaye ni rais wa jamhuri amesema kwamba miradi yote iliyoanzishwa hii mikubwa mikubwa itafanyika na hakuna mashaka. Ndugu Lema, hata wewe umeshuhudia, ah. labda watu wanaweza kuhoji kwamba nini mnataka mi, mikubwa mikubwa compare to what? Labda niseme hivi Nyanda, kitu kimoja na mimi naweza nikasema, labda pengine muda mchache ambao nimekuwa Canada, labda mm. imeni expose kidogo mind yangu mm. sijawahi kuona jua la msingi kwenye barabara Canada na nimetafuta jua la msingi nione kwamba daraja hili limefunguliwa na sijawahi kuona. Unaposema unaposema miradi mikubwa ni mradi gani mkubwa upo? Kwa mfano ujenzi wa daraja la Busisi ni daraja kubwa, ni nani kubwa, standard gauge u, u, uh, ufufuzi u, u, wa ni, ni, ni sawa. Hivi vitu hivi vitu ungekuwa na serikali inaowaza mm. vilitakiwa hivyo vimeisha mwaka 1970 Yaani kuna vitu vinafanyika leo nchi hii mm. vilitakiwa vyo vimeisha mwaka 1970. mm. Kwa mfano ujenzi wa barabara mm. kwa nchi kama hii yenye rasilimali kama hii mm. yenye utulivu kama hii mm. ishu ya ujenzi wa barabara ilitakiwa isiwe business tena katika taifa hili katika miaka ya sasa. Sasa hivi wangekuwa wanaongelea namna ya kufanya um, kufanya uh, kuempower maisha ya watu, kuongeza kipato cha watu, kuwapeleka mfano kutoka kwenye kutaka nyumba kuifanya nyumba kuwa basic human rights. Sasa kwa nini tunaona hii ni miradi mikubwa? Tunaona hii miradi mikubwa kwa sababu hata tukitaka kujifunza tunaenda kujifunza kwa Mseveni, yani Mseveni ndio role model wetu, lakini otherwise ni miradi ya kawaida ambayo okay, okay. Serikali hawajengi madaraja, hawajengi barabara, wafanyeje? Wafanye send off yani, wanajenga barabara okay, Nyanda for example, wewe ukijenga nyumba bedroom moja ni miradi ya kutisha, sisi tuache kazi zote tufanye pati? Lakini hakuna zuio jingine la kuacha. Nisikilize, kwa ni miradi mikubwa compared to what it's relatives compared to what mm. ni, ni miradi ambayo itakiwa ifanyike miaka ya 60 mm. Yaani kimsingi nchi ingekuwa na utawala mzuri mm. kuanzia Nyerere anaingia madarakani mm. ikaimplement policy ya kiuchumi vizuri mm Tanzania ingekuwa kubwa kuliko Sweden kimaendeleo. Kwani tangu Mwalimu Nyerere mpaka sasa, kwako utawala angalau mzuri ulikuwa ni utawala upi ambao angalau unasema ilipiga hatua, au hakuna kabisa utawala wote umepiga hatua katika nchi hii tangu uhuru mpaka sasa? No, muda mwingi tumeexist badala ya kuishi mm. Yani tumeexist, tumetokea tu Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, mwaka mpya mm. Jumatano. Ala ndio nasema mimi kuwa bungeni mm. mimi kuwa bungeni ni kwa sababu ya naona kuna mapungufu, ndio maana nilikwenda opposition mm. lakini najaribu kusema tu ni kwamba hii inaitwa miradi mikubwa ya kimkakati mm. Mimi kwangu sijaona mradi mkubwa wa kimkakati. Kwa mfano, nitakwambia kitu kimoja, mradi wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Kama mimi ukiniuliza leo kama kuna project ambayo ni lose katika taifa hili ni ile project unaingiaje kwenye project ya kukata miti zaidi ya milioni tano? Ya, ya, miti ni sosi ya mvua, unakata zaidi ya miti milioni tatu ambao ni sosi ya mvua, alafu unategemea mvua inyeshe uzalishe umeme. Singida ile yote ile ni, ni kama semi desert. Dodoma karibu yote ile ni kama semi desert. Unajua Dodoma, unajua Singida, una upepo Same, una, una upepo Singida. Ungekuwa ni watu wanawaza vizuri, ungeweza kuzalisha umeme wa nchi kwa kutumia sola na kukutumia upepo maanake usingekata miti milioni tano usingekata miti milioni tatu leo kwenye situation kama hii ambako kuna climate change issues unakwenda kukata mil, watu milioni tatu alafu una expect mvua inyeshe wakati miti ni source ya mvua kwa mimi kwangu ule sio mradi wa kimkakati